Ti maskai ni koe mo amati diro, huyo masa puto amere maskari rohire. Tiro fariseo kura maskari rohire. Kunya mi tiro hesu kaita, tiro mene o seni suudulihire. Bu e diro, mekwa maske to bu edus tiro to waruska diro mehiche sa masiha. Me pajita li kwa maske tua mene joanyona. Kwa maske mele to joa duera chen, me se to tua mene ne a joanyo erabua. Nirihire ni Nirihire ni koe mo hesure tuanici tioro Jesus e onse ni jauri hire. Posto ka meren ni taniha. Pari turi masa bahuari ro juaro se wa ari ro dita mani putoro kwa maske mena hi masina. Ni a Jesus. Kuena bukuro se do se joa pari turi masa bahua bokali tiro. Topkoro nihi su tiro pu mahanesa pari turi bahua masira boka tiro. Ni hire Nicodemo. Nicodemo. त्वरित थ्योर हेसु ओ सेनी ज्योति रिहि रेथवा पस्तो कानी तानिहा मने को मैंने एस्पिरितु सांतो तोतुआ मैंने फरितुरी मासा बहुवारी रुदिता माने पुत्तोरो ख्वामा के मैंने ही मासीना नुमिया निहि पुकासो नुमिया हिया मकाना करे मासा बहुवा चिंजुआरा एस्पिरितु सांतो से मासा रे के पोना ही चिंजुआरा Harituri masa bahuariro juarose variro dita maniputoro kwa kemana hi tuo visie Espíritu Santo masane kwa mahkum pona to no vi nono juarose hira. Vi nono totariro putara. Totaro kwatache a Atuo panata totarirore. Tovarirore ne masieraha. Tose ta juara Espíritu Santo masane ความมักเกิดนลาฮิจิจวัดนี่นี่ฮิเรเฮซูนิโคเดมุเมื่อนี่เลยนวโนมาเสียระนี่นี่ฮิเรนิโคเดมุตัวนี้จะเทอร์ออนเซนี่นี่ฮิเรเฮซูเมื่อฮูดิโอมาซาเนบุเอริโรฮิไปตาดอกเสียกเยือนเนี่ยเนี่ยถือระหารีพอต่อกามเมื่อนนี่ตานี่ฮะสามาซีนี่เนสานยูนี่เนสานจาวฮะสาอาจาวปาเชตันเนมื่อสาสังโกยาฮูดิโอมาซาเนถือตัวระาร Ariya pa mahkamene masati masaba huarimene mene pistita re jibwe mutanine posto kantira niera ra masa. Aniera na pistita re buero manieno kwamake yare jiya uche kene posto kantira nisi masa. Ne kira muano pu kwamake kapu wariro ne parituri tuatasi. Juu masu no kwamake waroskariro juu dita muano pu hiriro ariya papu tai. 파노뿔에 마사마니노뿔 문세키로 브론세마마띠리 코마메네 디조아리로레 안가네 유쿠쿠띠 다포드 소토아뿔 두온 다포아 유크네 마스노 코마크와로카리로레 디로 안가네 또 두온 다포리로세타 유크네 두온 다포아카 유레띠 안조아리 바로 히피띠나 유레 마쿠 뚜이나 히피띠아다 조리페 코마크메나 히루쿠아카 니니 히레 헤수 ose nina morijire Jesús. Kuamaskan hipitina arilla pamaskainane tuaro kaina. Ahiro yure tomaskanone kiro tajirirore kuamaskan waroskare hipitina yure maskun tuina pichaka putio era tokitore. Ahia kuamaskan ya kastiamene a kastiru huacatina. Kuamaskan yure tomaskanone masane buri dare dustiro waroskerare arilla papure. Masare pichagapu vaborinane yudu chenjoatiroki tosere yure varoskare. Yure kuamakun maskunone maskun tuinane ne buridaresi kuamakun. Yure maskun tuireina pinitare kuamakun buridare dustitusure. Masa yure kuamakun maskunone kiro tahirirore timaskun tuerari buiri buridarero kastinane. je kwa mas ke mas ke no ari ya pa puta ke buria ro to no no mani ne to nyi mas se chen jwa ro se ta kwa mas ke ya re no no mas se chen jwa ha je a mas se chen jwa pa chen ta je re mas ko tu re na se je re kha ma ra ti nya jwa se re no no kha ma na ti a kha ma re bu ri ti na ne bu ri da re du ti tu su re he phi ti na nya ne a jwa ro ko na ba ro ti nya jwa re du tu ra ra ahia puriero to bahuro darero seta tiña yoari re bahuro dareri nia jire kamera ratina kio no joina se jire jebuya kene kamana kwama ke joa doro mene to jare ti joare je nono bahuro darechi botiera ratina ahia jire buriero joaro se hiriro re kamana ni jauri hire hesu